Azot TG. Azot TG. Duszan Production Uz, şavoyu da uz suza edil nama şava soz İdili be mor nesite nesite azinde gibi zor Aksotan ve benim dilim ve zanagun Ama şada bora nakhon anagum Işk me guy Işk me moruzum Dili tına me suza bayotu çaburuzum Şabayodite, ruz bayodite, dil bayodite, mafariodite lite Ai hajotite, ai hajotite Mëjramën e kibonami jo lite Qaba jodite, rusba jodite Dilba jodite, mafar jodite Ai hajotite, ai hajotite Mëjramën e kibonami jo lite Dil, dili dili dili tambu Raftin mara mundi da më bani kambu Ma bezu shi da me të da i dënju Ma bezu shi da mi dil me gabi jo Dil, dili dili dili tambu وقتی مرا دیدم و بر غم و ما به زور شیدم بهت دایی دنیا ما به زور شیدم به دل نگه بیو شمول بخوبی اقدر دست و بومت نمیدونی برای دیتی چی همه سوزومت میخوام دوست داری ما ما بینایی دل مکفاگا یا دوست را ما بینا چشم که قشنگی ته ایلا و مرنگی ته چن خد جورا کفتا ما یفتا ما با مونندی ته میو کی دل طاقت دوری تا ندورا ای دل ترا مخواب و ترا امتزورا ман ба ту чӣ кор кунам канада бугӯ худат рафтана ки ёлиам нарафта акси рӯз ту настиай ма дурӣ мекашама дарди ту накӣ ту намефами бепармо мегарди ту Çabayodite, Rusbayodite, Dilbayodite, Mafaryodite, Ay hayodite, ay hayodite, Meyramına ki bonamiyoyite Çabayodite, Rusbayodite, Dilbayodite, Mafaryodite, Ay hayodite, ay hayodite, Meyramına ki bonamiyoyite Dil, dili dili dili tanur, aftim haramon didamo bani gambur دمت دای دنیا ما به زور شید دم دل نگه بیو دل دل دل کم رفتی مرا موندی دم و بنی ما به زور شید دمت دنیا ما به زور شید دم دل نگه بیو Azot